you Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, selamat datang. Kalau anda dah mengikuti channel kami dengan subscribe, saya mengucapkan terima kasih ya. Okey, hari ini kita ada unboxing lagi dan uh, model yang ni daripada brand yang agak terkenal lah sebelum ini. Sebab dialah yang mula-mula membuat uh, um, model blaster yang consider full features lah dengan blowback, dengan Mac Prime, dengan boat catch. So pasti anda dah tahu model apa yang saya katakan ataupun brand apa yang saya katakan ni kan? Ke tak tahu? <laughs> Kalau tak tahu, saya bagi tahu. Alright. Jom kita lihat model ataupun brand apa yang saya maksudkan tadi. Ha. Alright. So ini dia. Kotak memang kosong. Sekarang memang dah jadi trending lah di China yang blaster-blaster mereka memang dah tukarkan kotak macam ni lah tanpa printing sebab mereka tak nak uh, diketahui oleh pihak berkuasa mereka benda tu daripada siapa tetapi manalah ada yang apa orang kata bodoh sangat kan tak tahu mana mungkin kan tapi apa pun itu yang mereka buat dan inilah yang apa kita dapat so model pada hari ini sebenarnya daripada brand Sijun S I J U N ah Sijun kalau Sijun sebelum ni memang dia punya model M uh, 81 stretch 2 ataupun M4A1 dan sekarang model dia yang ni pula ha ni pula stiker satu je 82-1 yang tadi saya cakap tu 81-2 ini 82-1 so model apa yang ada pada sini ini adalah model si Jun punya MK18 ha, ok ini dia jom kita lihat apa yang ada dalam kotak lah Wih panjang Box dia lebih lebar lah. Okay so um, Ada user menu User menu MK18 lah User menu dia ajar macam mana Pasang apa yang patut pasang lah <laughs> Dan uh, macam mana nak letak bateri semua tu lah Okay tak apa Ini letak tepi Ada gel ball sikit Satu pack gel ball ada bateri 7.4 volt bateri 7.4 volt lepas tu ada barang penting semin mata keselamatan kena pakai sentiasa ah, dalam permainan ataupun di kawasan permainan memang ada bateri ada charger lepas tu dia ada bagi dua iron sight lah ni ataupun end point daripada nylon ada screwdriver satu maybe untuk pasang uh, ni lah yes Okay. Okay, ada Mac. Oh, Mac dia. Dia punya perasaan di tangan line sikit berbanding dengan Mac M4 yang lain. Artinya tekstur dia line sikit. Uh, sedap lah, agak sedap. Oh, uh, susah betul nak keluarkan hero. Dia malu lah, dia tak nak keluar That's why susah betul nak cabut dia Alright, so ini dia hero kita pada hari ini Si Jun punya MK18 okay Sekejap lah Okay, perasaan di tangan Memang sebiji Sama macam uh, si Jun punya M4 ataupun M4A1 Cuma beza dia di sini lah. Dia punya hangat. Yang M4I1 punya you tahu kan dia ada apa panggil sun ring lah. yang yang bulat lepas tu lepas tu ada segitiga sini kan. Ha ni memang jenis fish fishbone dan agak panjang ah. At least 8 9 inci lah saya rasa at least lah. Okey. Apapun um, kita tukar kepada angle line dan kita lihat secara lebih detail. Okay, so ini dia Seijun punya MK18 lah ataupun 82-1 itulah kod model dia. Okay, kita tengok uh, mag dia dulu. So Mac dia memang daripada nylon dan memang whole benda ni lah sebiji uh, MK18 daripada Seijun ni memang daripada nylon. Tak ada sangat lah part besi. Memang dia punya sling ni pun memang nylon dia punya buffer tube pun memang nylon trigger semua semua ni nylon lah ok so Mac dia memang masukkan gel body belah sini ok belah sini perasaan di tangan uh, agak sedap dan bateri 7.4 volt yang dia bagi 7.4 volt artinya kalau dia dah bagi 7.4 volt dia punya gear set pun memang daripada nylon lah bukan metal punya alright jom kita lihat lah secara tekat dulu uh, inner inner dia aluminium ha, satu je okay, muzzle head muzzle warna orange memang daripada nylon lepas tu yang ini iron side pun memang daripada nylon ini fishbone ataupun handguard daripada nylon juga agak panjang lah saya try ukur dulu berapa panjang dia punya ni wow 9.5 9.5 inci ya 9.5 inci patutlah panjang ok dan kita tengok body dia pula ha, ni ada engraving ya molding engraving ni ha, cantik ok ini pun dia boleh nylon dia boleh lipat macam ni one point dia punya charging handle pun nylon semua nylon lah trigger pun nylon ok safe kalau safe tak boleh nak tembak kalau semi boleh auto pun boleh saya belum masukkan bateri ya alright so but dia kalau nak adjust tekan dan tarik di belakang ni dia ada lapisan getah lah ni getah Okay, sebelah sini pula Okay, semua ni nylon lah daripada nylon mag release dia ha, nak tengok gearbox dia memang macam ni Okay. Alright. Memang tak ada boat catch eh. Right, so sekarang kita masukkan battery dan kita try dry fire dia sikit. Nak keluarkan bat ni senang saja, tarik sampai ke hujung dia dah sangkut kan. Tarik ni pula. Ni, kuat sikit. Tarik belah ni kuat sikit ke bawah ataupun tarik macam ni. Okay, battery dia menggunakan konektor uh, SM tapi okey lah ni tengok dia bagi Teflon punya wire kita masukkan bateri masukkan bateri okay. sekejap lah, kerja-kerja sikit bateri ni Tron selalu bergelut dengan bateri ya. Alright, sudah. So kita dengar sikit dah bunyi dia. Kalau ni safe memang tak boleh tembak. Kalau semi. Wih, bunyi dia kuat lah. Foto. Tapi saya rasa kalau dengar bunyi dia, rasanya dia punya gear set bukan nylon lah. macam lah ok saya akan uh, dapatkan info lebih lanjut dengan buka dia ni so rasa bukan lah rasanya bukan bukan nylon dia metal rasa lah ha? ok kita check dia punya Mac prime ok ada tak Mac prime ha, Mac prime ada eh ha, Blowback pun ada eh. Okey, yang tak ada boat catch. Tapi dia tak baliklah ke tempat yang asal. Dia henti sini je. Alright. Okey, uh, sekarang kita timbang, timbang sikit, ukur sikit. Lepas tu kita pergi kepada close up dan FPS testing. Saya try ukur dulu ah. Dia nampak panjang daripada M4 Sejun sebelum ni. 71 cm hampir sama lah 71 cm dan rasanya dia tak berat sangat lah sebab tak ada banyak part metal kan ok 1540 gram 1540 gram ok menarik jugalah perasaan di tangan boleh tahan ada blowback harga pun tak adalah macam sijun sebelum ini artinya M4 sebelum ni So patut bolehlah anda miliki ya dan biasa ramai yang dah dapat M4A1 dia nak tukar MK18. So yang ni tak payah nak tukar-tukar dah. Dia dah siap. Okey. Jom kita pergi kepada close up dan lepas tu kita pergi kepada FPS testing block. kita dah sampai di sini untuk FPS testing dan ni saya dah masukkan gerbo ah. Gerbo yang saya gunakan yang ni uh, daripada Meteo. Meteo gerbo ah daripada Samurai 7 ke 8 mm tekan saja dia pecah ah, tak bahaya ah. Alright, masukkan kepada blaster dan kita mag primekan dia sikit. Alright, try shoot. Alright. Kita mulakan dengan semi. Kita tengok semi. Okey, jom. Wow. Alright, kita try dengan auto pula. Okey, bateri yang saya gunakan uh, 7.4 tapi dia dapat 18.9 betul ke ni tertinggi je uh, ok kalau kita lihatkan di sini tak adalah dia orang dalam 14 ke 15 uh, ROF dengan average kalau ikatkan di sini 260 270 tak apa sekali lagi dia macam tak apa-apa nak konsisten kita try lagi ya eh? yang pecah tu ok kalau di sini dapat rata-rata lah dalam 2.5 lah around 2.5 dia punya average FPS dia ok kita jumpa balik di belah dalam alright so kita dah balik ke sini ya so FPS dia macam tak berapa konsisten dan banyak juga yang pecah maybe gearbox yang saya pakai tu bukan yang direndam uh, fresh lah artinya dah simpan dalam seminggu lah kot uh, tetapi walaupun begitu boleh nampak lah dia punya average lah orang dalam 250-260 macam tu lah memang ada banyak yang pecah tapi rasa tak adalah uh, teruk sangat masih lagi boleh dapat lah average bacaan dia so consider dah macam Sijun M4 sebelum ni lah dia punya FPS testing dan memang agak menarik lah ha, kali ini MK16 walaupun part dia kurang metal dan tanpa boot catch tetapi harga dia dah murah lah murah sikit berbanding dengan M4 jadi bolehlah dijadikan pilihan lah kalau anda berminat so kepada anda semua kalau um, berminat untuk dapatkan model yang ni So tengok di description di bawah saya ada masukkan link yang direct kepada website kami dan uh, kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami jangan lupa untuk tekan subscribe sekarang. Alright, so pasti anda tertanya-tanya kan ada tak giveaway untuk model ni? Ha, dah korang ni ya, dah macam demam giveaway ya. <laughs> Bukan korang yang demam ataupun saya yang demam lah, saya pun tak sure lah. Demam giveaway, asyik nak komen nak-nak-nak je sama ada korang ni memang dengar ke tak ataupun tonton ke tak video tak penting yang penting korang komen nak dulu macam tu je hai ok um, macam ni lah kita bagi giveaway juga sama sebab demam giveaway kan ha, kita bagi giveaway kepada anda yang kepada sesiapa lah yang tak tonton sampai habis ni ha, rugilah dia dia tak tahu ha, so kena dengar baik-baik ya giveaway dia memang kita bagi dan uh, seperti sebelum ini juga anda kena kenapkan 1000 like untuk video yang ni dalam masa seminggu selepas uh, video ni diupload lah artinya pada hari ini anda dah nampak kan so bermula pada hari ini kalau dalam seminggu ataupun sebelum seminggu dah dapat 1000 like saya akan buat giveaway untuk model Sijun MK18 yang ni dan apa yang anda perlu buat adalah kena subscribe tunjukkan anda ni memang uh, subscriber kepada kami dan publikkan you punya subscription dan sebagai tiket untuk kami memilih anda anda kena komen sesuatu di bahagian komen kali ini bukan nak sahaja eh. semua pun nak nak nak nak apa kan <laughs> so dengar dengar betul-betul lah apa yang anda patut komen di bahagian bawah sebagai tiket anda dipilih adalah Sean saya nak blaster okay kepada anda semua yang salah mengeja nama saya dengan betul Itu out Tak kira eh. So anda kena spell betul-betul Nama saya Sean lah Bermacam-macam spelling korang bagi Hei, Pening saya tengok So sebagai respect lah anda kepada saya So anda kena tahu nama saya apa Dan bagaimana spelling yang betul tu Kalau tak tahu ah, tengoklah Dari mana anda boleh cari ataupun setiap subtitle ni memang ada nama saya Sean tu. Okey? Ingatlah dia punya komen Sean, saya nak blaster. Ha, kalau salah ejaan tu saya tak bagi ya. Salah ejaan blaster saya tak bagi, salah ejaan nama saya pun saya tak bagi. Sebab saya nak korang tahu blaster ataupun biasakan diri anda dengan menggunakan perkataan blaster bukan senjata, bukan pistol, bukan senapang, semua tu bukan ah. kalau anda mencari BB gun ke, A gun ke, ah, sini tak ada boleh boleh belah tak ada, memang tak ada Okay, sini ada blaster saja, gel blaster dan sentiasa ingat kena menggunakan perkataan blaster kalau anda message dengan saya kalau anda guna perkataan yang lain, anda nak AK ke, nak rifle ke, nak pistol ke, nak senjata ke, memang saya tak reply ya. Saya ignore je, saya buat dirt je, saya buat bodoh je. okay? sebab bodoh tu free, kita buat buat bodoh lah. <laughs> okay? So, kepada anda semua dah faham kan? Ha, faham tak faham? Tak faham tonton balik, ulang balik, dengar sekali lagi. Repeat. Ha, <laughs> kalau tak faham juga, repeat lagi. Ha, macam lah, Tak faham juga, tengok apa yang orang buat, follow. Okay? Right. So, video dah cukup panjang. Kita akhirkan uh, video ni sekarang lah. So terima kasih sekali lagi kepada anda semua kerana support Blaster dan saya Sean daripada Blaster Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.